світає. Ранок, сонце сходить, за обрі ніч пішла німа, і сон в уяві моїй бродить, чомусь наснилася війна в блакіті неба хмари білі. Це був не сон, я ще жива, ми тут у грудях заметілі день літній знову ожива, листають очі в телефоні, новини за минулу ніч. Стоїм сумками на пероні по різні сторони узбіч, парує кава в фільжанці, гіркий із присмаком ковток. Країна рідна в лихоманці, до перемоги роблю крок.